ಸೊ ತರ್ಟಿ ತರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಒಂದು ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೀ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕಿಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ so seven lakh seven lakh something ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇರಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಗನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ಲು ತರ್ಟೀನು ಕಿಂಗು ಆಮೇಲೆ ವಿಕ್ಟೋ ವಿಸಲ್ಲು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲಾಗಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫೈನಲಿ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ವೆಲ್ಡ್ ಸೊ ಅದು ಆಟೋವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು 38 guys so finally 38 is 45 jump ಆಗಿದೆ so 46 ಆಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೈನಲಿ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರು ಕೂಡ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು so in twenty two finally ಏನೋ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ so seven six five four three two one actually just ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲೇ ವಿನ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯಾಚು ಸೊ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿರೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಟೈಮು ತುಂಬ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಿಂಗೋಗ ಎರಡು ಸ್ಟಾರು ಹೊಡಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೋ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಏಯ್ಟ್ ಹೊಡಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಈ ಸಲ ಟೈಮು ಪಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದೇ ಸೊ ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಗಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್